Yo, AK Nuang, Giryanakan, Giryanakan. Satya was a production. медонум дӯст медорӣ ай мардурӣ намехӯрой мара ба шагартонӣ гумешав орзуҳомон ман ҳатто нистум қатии чанд бор ваъдай номадам агар мефаҳмидӣ кош баро чиҳо мекардам мебахшӣ гирья накун барои ман ашк нарезон ман дига наметонам дубора шав инҷон ҳаёти хитасос кун бирас сар дӯст бидор мара то шик нагӯ ки ба намешам вафодор барабаш агар тон دختر تو میگفتی مرا یگان ما غم نبود مرا میخواستم دوست داشتم برای کی دیر شیده بود گفتانی نبودم نکی بگم تو گوش کنی ما هیچی نمیبینی بتانی فراموش کن ما یاره پری کوچه تو دخترک با عقلی گرچنده دیگه اون نستای چند ما مامای دایی نگاه نکی تلفن ما یگان سمستا ندارم تو بودی برام مردی خسادی ما دوست میدارم من به عقل و بی تا یکان میده زیقی نکن کنیش کلمه گیره جاتا با این گپ شیرینم یکان وسط ندارم با خدا دوست دارم بدی کو برا جان میدادم آجی دیگه نیست ما مقصدی خوب ندارم گرچند زورم آمده با بسته بزنجیرم عشقی های من رفته گوش کن آخیرم گپا می میدانم ششتا گوش داری نقل کنم ما هجا یادم روا اولین بار دیدم dilma Zapisja kysh për radio